وبعدين إذا صهر ياسر اه يا اختي اه والنبي اه يا اختي اه والنبي اه يا اختي اه والنبي مايوهك حلوة قوي يا هدى اللي شو عم تساوي؟ اللي شو عم تساوي؟ حياته واحنا هنا واحنا ابتسامات وبيشكروك عليها يا استاذ يا سيدي تشكر هيعدوا واحنا هنا واحنا ابتسامات النبي انت خساره فيها المفاجاه الحلوه دي عشاني إيه؟ تعالى بقى هعرفك على اصحابي يلا يا سيدي الاستاذ منصور عامل معاكي ايه؟ ها؟ يتفرج على بنته تطلع السطوح شكله كده زي ما يكون خايف له احسن من هالحكي تعالي خدي الاكل لابوكي هلا صار حكي بهز البدن وتوديه ايه من البحر الحب يا خبر ابيض يا خبر ابيض يلا باي يلا باي يلا باي